Kiitos hyvät kuulijat. Lähdin tuosta samasta havainnosta, josta Juhana Vartiainenkin hyvinvointivaltio on erittäin suosittu tällä hetkellä. Pohjoismaiden kansalaisilta, myös maahanmuuttajilta, vahva kannatus hyvinvointivaltiolle ja mikään puolue ei, ei selvästikään voi menestyä sillä tavalla, että ilmoittautuu hyvinvointivaltion vastustajaksi käydään kiistaa siitä, kuka oikeastaan omistaa hyvinvointivaltion tällaisena historiallisena luomuksena. Ruotsissa sitä kiistaa erityisesti käydään sosiaalidemokraatit ja, ja, ja, ja, ja porvarilliset puolueet jopa sitä myöten, että patentti- ja rekisterihallitukselta haetaan tavaramerkkejä pohjoismaiselle mallille. Suomessa näkökulma on hieman toinen. Siellä, täällä, täällä, täällä hyvinvointivaltiosta usein julkisessa keskustelussa puhutaan ikään kuin yhteisenä kansallisena projektina, kansallisen projektin tuloksena, tällaisen aika konsensushenkisen henkisen, henkisen, senä, senä, henkisessä ö, tarkastelussa. Ja, ja hyvinvointivaltion pelastaminen on, on hyvin monien poliittisten ö, ö, tavoitteiden yhteydessä esitetty niin kuin se viimekätinen päämäärä, mm. miksi, miksi, miksi tuota, teemme tätä ja miksi tätä, miksi haluamme lisää maahanmuuttoa ja miksi haluamme rajoittaa maahanmuuttoa kilpailukyvyn yhteydessä kilpailukykyä korostettaessa ilman muuta kysymys hyvinvointivaltion pelastamisen keskeisenä argumenttina ja, ja, ja tuota, se on tällä hetkellä varmasti se useimmin politiikan perusteluja esitetty, esitetty näkökohta. Tämä hyvinvointivaltion suosio on, on aika uutta. Sekä tosiaan hyvinvointivaltio ei, ei syntynyt yhteisenä kansallisena projektina missään Pohjoismaassa, missä muuallakaan, ja etenkään ei, ei, ei Suomessa. Ehkä Ruotsissa äh, tämmöinen sosiaalidemokraattisen projektin hyvinvointivaltion historiassa voidaan erottaa ja, ja, ja tosiaan siellä, siellä, siellä tuota, poliittiset voimasuhteet ovat olleet tässä suhteessa toisenlaiset. Mutta erityisesti Suomen tapauksessa nähdään, että se on syntynyt ristiriitojen, kompromissien ja vähittäisuudistusten tuloksena, joka ei ole vastannut kenenkään alkuperäisiä tavoitteita. Sitten hyvinvointivaltio ei ole syntynyt kansallisesti sulkeutuneessa maailmassa. Se on ollut syntynyt kansallis, kansainvälisten vuorovaikutusten Taloudellisten poliittisten riippuvuuksien ristiriitojen kentässä Pohjoismaat ovat olleet eh, pieniä suhteellisen avoimia talouksia, erittäin riippuvaisia viennistä ulkomaankaupasta ja, niin- ja, ja niiden, niihin liittyvistä häiriöistä kriiseistä. Hyvinvointivaltion että katsotaan milloin, se, milloin sitä, se, se, se, se tuota, hyvinvointivaltion käsittelee laajaan käyttöön, niin Oikeastaan vasta siinä vaiheessa aletaan puhua hyvinvointivaltion kriisistä 70- ja 80-luvulla. Niinä vuosikymmeninä, joilla sitä hyvinvointivaltiota Suomessa todenteolla rakennetaan. Mutta se tulee nimenomaan tämän kriisipuheen kautta. Ja sitten hyvinvointivaltion puolustamisen yhteydessä. 80-90-luvulla kaikkialla läntisessä maailmassa, myös Pohjoismaissa, ja kaikkein ankarimmin Ruotsissa syntyi, nousi vaatimuksia hyvinvointivaltion purkamisesta uusliberalismin hengessä, mutta ne ovat vaimentuneet jääneet taka-alalle. silti, kun katsotaan tämän hetken tilannetta, niin ensin vähän tänne historiaan taaksepäin. Ennen kylmän sodan aikana yhteiskuntajärjestelmien konfliktiin kytkeytyi keskustelu hyvinvointivaltiosta, ennen kaikkea hyvinvointivaltion kritiikki, jota tuli monelta suunnalta. Vanha oikeistolainen hyvinvointivaltion kritiikki jossain 50-luvun puolueohjelmissa niin Suomessa kuin muuallakin konservatiivisten puolueiden, oikeistopuolueiden puolueohjelmista, kannanotoista, keskusteluista näkyy se, että ollaan kovin huolestuneita siitä yksilön vapautta rajoitetaan julkisen ja kollektiivisen sääntelyn tiellä. Perhettä ja, ja yhteisöllisyyttä rapautetaan, kun valtiolle siirretään vastuu. Yrittelijäisyyttä heikennetään tavattomasti kun, ja itse vastuu vähenee. Verotus, laajeneva sääntely vie, vie, vie tällaiseen tulokseen. Moraali, erityisesti kristillinen moraali, madaltuu etuitsekkyyden tietä. Ja, ja, ja demokratia kaventuu, kun, kun ryhmäetuja ajavat järjestöt, erityisesti ammattiyhdistysliike, saa, saa valtaa. Kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltio on tässä katsoen tällainen kalteva pinta sosialismin ja yksilönvapauden sortamiseen. Vasemmistolainen hyvinvointivaltion kritiikki ei pelkästään tullut se oli pelkästään kommunistien, vähän laajemminkin vasemmisto, vasemmistolaisten tarkastelussa ja oman aikansa analyysissä. Hyvinvointivaltiosta puhuminen näytti katteettomalta lupaukselta siitä, mitä, mikä on mahdollista kapitalismin rajoissa. Ja sikäli kuin jostain sen tapaista hyvinvointivaltiosta voitiin puhua, niin kysymys oli toiminnoista, jotka täyttivät kapitalistisen talouden sisältämiä työvoiman uusintamiseen liittyviä tarpeita, siis työvoiman ylläpitämiseen, kouluttamiseen, työvoiman kvalifikaatioihin liittyvistä tarpeista, niistä, joista, joista, joista, joista markkinat eivät kyenneet pitämään huolta. Ja se, että se kavensi demokratiaa kykyttämällä köyhiä, sumentamalla työväestön luokkatietoisuutta. Ja kaiken kaikkiaan koitti pelastaa kapitalismin taloudellisilta kriiseiltä ja, työväenluokan poliittiselta protestilta. Mutta vanha juuret on myös sellaisella ajattelulla, jota, jota voisi sanoa luottamukseksi hyvään kehään. Ja se liittyy sieltä 1800-luvulta asti sosiaalipolitiikan työväenkysymyksen käsittelyn pohdinnan yhteydessä keskeiseen kysymykseen siitä, että miten tämä kansainvälinen kapitalismi, talouskilpailu, miten se ja kansallinen yhteiskunta suhteutuu toisiinsa. Hyvin monet eri väriset sosiaalipolitiikan hahmottelijat tätä pohdiskelivat. Ja sosiaalipolitiikan perusteluissa 80-luvulta lähtien oli koko ajan mukana sekä tämmöinen yhteiskunnan kiinteyden ongelman ratkaisu, luokkaristiriitojen joko sovittelu siinä yhteiskunnassa tai sitten yhteiskunnan ratkaisevanlainen muuttaminen toisenlaiseksi niin, että, että, että tämä, nämä luokkaristiriidat voitaisiin hävittää. Ja tähän sitten toisena menestys kansainvälisessä talouskilpailussa. Ajatus, se perustelu, että kansakunnan menestys nykyisessä kovassa talouskilpailussa riippuu paitsi työvoimien määristä, myös työvoimien laadusta, niin se oli esillä 1800-luvun loppuun niin työväenpolitiikassa, kun lainsäädäntöä suunniteltiin. Se oli aivan tavallinen peruste Suomessa ja muissa Sitten 1900-luvun puolella erityisesti, kun pohdittiin 30-luvun suuren talouslaman, mitä, mitä oppeja siitä tulee, se tämmöinen ajatus itseään vahvistavista prosesseista. Ei pelkästään nyt siellä niin taloustieteellisen keskustelun sisällä, vaan laajemmin yhteiskunnassa keskustelussa. Tässä sitten ruotsalais, ruotsalaiset taloustieteilijät, esimerkiksi Gunnar Myrdal oli, oli merkittäviä tässä. Että on tämmöisiä kumulatiivisia, itseään vahvistavia prosesseja, joissa, joissa, joissa, jotka, jotka, jotka voivat olla noidankehiä, tuottavat ristiriitoja, köyhyyttä, mutta että politiikalla voidaankin kääntää toiseen suuntaan hyviksi kehiksi. Ja 30-luvun talouskriisin jälkeen Pohjoismaissa nousee erityisesti nyt sosiaalidemokraattien voimin, mutta vähän laajemminkin tämmöisen yhteiseksi kompromissien kehykseksi, luottamus hyvään kehään. Siis tällaisen siihen, että, että kompromissit eivät ole nollasummapelejä, tällainen luottamus siihen, että, että taloudellisten ryhmäintressien välillä voidaan todellakin tehdä kompromisseja työntekijäkuluttajien, maanviljelijätuottajien, työntekijöiden ja työnantajien välillä. Ja että se on sitten organisoitujen eturyhmien osallisuus, osallisuus yhteiskuntapolitiikkaan. Ja toisen maailmansodan jälkeen tässä tämä niin ideologisesti jollain tavalla laajenee sillä, sillä tavalla, että hyvinvointivaltion rakentamisen niin kehyksenä, jota, joka saattiin tulkita hyvin eri tavoin, ja, mutta jollain tavalla siellä on mukana se, että, että, että sosiaalisen tasa-arvon lisääntyminen, talouskasvu ja laajeneva demokratia on kaikki semmoisia tulevaisuuden suuntia, joita tulkittiin vähän eri tavoin, ja ennen kaikkea, että ne, ne tukevat toisiaan. Ja että tätä hyvää kehää saadaan aikaan ristiriitaisten etujen kompromisseilla ja sitten tieteeseen luottavalla yhteiskuntasuunnitelmalla kansallisen yhteiskunnan sisällä. Ja se piirre, joka tähän vahvasti liittyy, oli, oli, oli jotain, jota voidaan kutsua produktivismiksi. Luottamus siihen, että sosiaalisen tasa-arvon lisääminen, sosiaalinen tasoitus vapauttaa yksilön tuottavia voimavaroja. Pekka Kuusen sosiaalipolitiikka, <coughs> sosiaalipolitiikka 1961 ilmestynyt tunnettu, use, erittäin usein viitattu teos on, on tästä, tästä manifesti. Hän, hän perusteli talouskasvua viittaamalla Suomen asemaan maailmassa, jos mielimme Ruotsia ja Neuvostoliiton. Välissä jatka oma elämämme olemme tuomitut kasvamaan. Ne oli kaksi kasvutietoista ja kykyistä kansaa aivan erinomaisesti. Erinomaisen kasvutietoisia ja kykyisiä kansaa. Ja sitten se, että kansanvalta, sosiaalinen tasoitus ja talouden kasvu näyttävät yhteiskunnassa kytkeytyvän onnellisella tavalla pois, juuri tämä hyvän ajatus. Ja koko Kuusen vaatos ja eetos siinä kirjassa on sitä, että sosiaalisen tasoituksen kautta me on yksilön tuottavia voimavaroja saadaan vapautta talouskasvun palveluksi. Ruotsissa keskustelua hyvinvointivaltion ja yksilön suhteesta on käyty viimeisten vuosikymmenen aika paljon. Muutama vuosi sitten ilmestyi Erik Berggrenin ja Lars Gregorin kirja Är svensken mennissä, joka, joka otsikko tulee erästä toisesta kirjasta 1940-luvulla kirjoitetusta. Ja siinä alaotsikko näkyy aika huonosti gemenskap och oberoende i det moderna, moderna, moderna Ja tuota, otin tuon siihen, että esillä oli sen takia, että, että tämä kysymys hyvinvointivaltiosta ja yksilön vapaudesta on ollut olennainen. Jo siinä, niin kuin tuossa jo esimerkiksi vanhassa oikeistolaisessa kritiikissä, mutta myös siinä kritiikissä, jota 80-luvulla enemmän tästä uusliberalismin suunnasta kohdistettiin holvaukseen hyvinvointivaltioon. Ruotsissa erityisen vahva, vahva, vahva, vahvasti esiin nousi keskustelu. Ja tätä, tähän kritiikkiin sitten on kehitelty, eli tutkijat ovat keskusteluun osallistunut, kehitelleet vähän eri, vai, eri tyyppisiä vasta-argumentteja, tai heidän tutkimuksiaan voidaan lukea vasta-argumentteja tähän. Historioitsija Lars Tegård on, on kehitellyt teesiä va- valtioindividualismista, tämä, tämä kirjan ä, ä, ä, Svensken kirjoittaja. Ja se ajatus, että Pohjoismaissa vahva valtio, sen sijaan, että se olisi holhoava rakenne, se on suuntautunut vapauttamaan yksilöä alistus- ja riippuvuussuhteista, lisäämään yksilön autonomiaa, eh, yksilön resursseja, ennen kaikkea vapauttamaan yksilöä perheen, ylipäätään yhteisöllisyyden muodostumista riippuvuussuhteista, jolloin yksilön vapaus ja samalla hieman tämmöinen erillisyys, jossa, jossa ollaan aika, aika siis jotain, jota TK pohtii tätä, tätä myös tätä, tätä, tätä, tuota, tätä erillisyyttä se, että hänellä on tämä Swedish School Theory of Love, jossa, joka perustuu siihen, että, että toteutet, joka sotii Pohjoismaiden yleisemmin solidaarisuutta, ihmisten välistä solidaarisuutta ja rakkautta toteutetaan maksamalla korkeita veroja. Ja tanskalainen sosiologi Josta Esping Andersen kehitteli tulkintansa dekommodifikaatiosta tuossa 80-luvun lopulla 90-luvun alussa Eh, joka, jonka mukaan siis erityisesti hänen hyvin, hyvin tarkkojen, tarkkojen tuota, kvantitatiivisten laskelmien perusteella Pohjoismaille on ominaista se, että, että hyvinvointivaltio on suuntautunut vähentämään yksilön riippuvuutta työmarkkinoista, mahdollistamaan elämisen tarvittaessa työmarkkinoiden ulkopuolella työttömyyden kohdetta, työttömyyden tai, tai sairauden, vanhuuden ja niin edespäin ollessa, ollessa ajankohtaisia. Ja että Pohjoismaille tämä dekommunikaatio ominaista. Mutta nyt voidaan sanoa, ja se on tässä minusta niin tämän hyvinvointivaltion markkinateeman kannalta tärkeää, että, että, että nämä teesit ei tavoita sitä, että, että niin yksilön tukeminen juuri siellä, ei pelkästään se yksilön valtiosuhteessa, vaan sosiaalisten suhteiden osapuolena ja ennen kaikkea myös työmarkkinatoimijana on ollut hyvin tärkeällä siellä Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa. Hyvinvointivaltion rakentaminen toisen maailmansodan jälkeen, se, on ollut, se oli palkkatyöyhteiskunnan rakentamista tuonne 1980-luvulle saakka. Täystyöllisyystavoite ja ajatus työstä oikeutena niin kuin yhdessä palkkatyön tekeminen normiksi ja normaaliksi ja samalla sen kytkeminen jotenkin kansalaisuuden ajatukseen. Siihen liittyy naisten ansiotyön poliittisten merkitysten muutos, ehkä Ruotsissa näkyy erityisen selvänä käänteenä 60-luvulla. Siis aiemmin naisten ansiotyö, sosiaalinen ongelma tai toimeentulon välttämättömyys 60-luvulta lähtee henkilökohtaisen vapauden lähde, tasa-arvon kysymys. Ruotsin työmarkkinahallituksella oli 60-luvulla muun muassa sellaisia virka, virka, naispu, naispuolisia virkamiehiä, joiden tuo virkanimikin oli aktiveringsinspektöör, jotka olivat, joiden, joiden keskeinen tehtävä oli, oli, oli vaikuttaa siihen suuntaan, että, että, että kotirouvat saadaan työmarkkinoille. Jotakin kolkuttivat oville ja, ja, ja, ja, ja, ja korostivat valistivat ö, ihmisiä siitä, että miten tärkeää on työmarkkinoiden, työmarkkinoille. Ansiosidonnaiseksi painottunut sosiaaliturva eläkejärjestelmä, se on tukemassa palkkatyöllä elämisen mallia. Se, että etuudet on siirrettäviä, vapauttamassa riippuvuutta, riippuvuudesta työn, yksittäistä työnantajasta ja edistämässä työmarkkinaliikkuvuutta, työmarkkinoiden toimivuutta. Julkiset palvelut sosiaalisena infrastruktuurina, jotka tukevat äitiyden ansiotyön yhdistämistä. Ja, ja sitten se on näkynyt tuota 70-luvulta lähtien kaikissakin mutta Suomessa paljon pitempäänkin naisten vahva osallisuus palkkatyöhön, mutta samalla työmarkkinoiden sukupuolen mukainen eriytyminen, julkinen sektori hyvin vahvasti naisvaltaisesti töiden alueella. Niin se, että, että tämä, tämä että ajatus tästä työ, aktiivisesta työmarkkinatoimijasta samalla niin kuin kuin tasa-arvoisena sosiaalisena kansalaisena, se on jotenkin kuullut tähän pohjoismaiseen malliin. Se sen taustana on näkemys siitä, siitä ja se korostus, että, että työmarkkinat on aika erikoinen markkinoiden laji, että siellä työntekijä on työsuhteen heikompi osa se työvoimansa myy. Ja se on koko ajan riippuvainen. Se työvoima on siinä, ei irtoa siitä myyjästään oikein millään tavalla ja, siinä, siinä, ja se eläminen on koko ajan riippuvaista siitä työvoiman myynnistä. Se on niin lähtöpäätänä. Ja että, että se on heikompi osapuoli, jota sitten niin kuin jotenkin sosiaalipolitiikan ja työehtosopimusten keinoin saadaan tätä, tätä tilannetta jollain tavalla tasapainotettua heikomman suojelun kautta. Mutta pohjoismaisessa käsityksessä tähän niin heikomman suojelun, heikomman osapuolen suojelun ajatukseen on liittynyt sitten vähän pitemmälle meneviä poliittis-ideologisia näkemyksiä. Se, että, että semmoinen kuin julkinen ja kollektiivinen sääntely on nähty, nähty sillä tavalla, että se niin kuin ollaan voimaannuttaa työn, työntekijää työmarkkinatoimintaan. Työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on näissä maissa 30-luvulta lähtien aika tavalla niin kuin ja aika usein niin kuin näissä, näissä poliittisissa kannanotoissa, ei pelkästään ammattiyhdysliikkeessä, on muutenkin kuin ajateltu osana pohjoismaista demokratiaa. Siis tämän tasavertaisen kansalaisuuden ulottaminen työelämän suhteisiin sillä tavalla, että, että, että se sosiaalinen kansalaisuus, joka tätä käsitettä brittissosiologi Tietz Marshall 40-luvulla eh, 50 alussa kehitteli. Se on muutakin kuin sitä, että valtio takaa yksilölle erilaisia sosiaalisia oikeuksia. Se koskee niitä sosiaalisia suhteita työelämässä, työnantaja- ja työntekijä. suhteita. sanankäyttö on aina kiinnostavaa. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt on, ovat Pohjoismaissa työmarkkinaosapuolia, kaikissa Pohjoismaissa. Se on jopa, jopa EU-dokumenttien näissä, näissä käännöksessä kun näin, siis EU-kielellä ne ovat sosiaalisia kumppaneita. Se on no, Pohjoismaissa markkinat ja ristiriitaiset edut ovat tässä, ne ovat sitä horisonttia ja, ja, ja, ja toiminta siinä. Sen sijaan katolisen Euroopan maissa, maissa, maissa joka, jonka, jonka piiristä sitten tämä EU-kielenkäyttö tässä suhteessa on, tämä kumppanuuskielenkäyttö on, on tullut niin siinä on tämmöinen taustana tämä ajatus niin harmonisesta yhteistä, yhteiskunnasta eräänlaisena organismina, jossa kukin täyttää, täyttää asianmukaisesti omaa tehtäväänsä. Erilainen, erilainen ikään kuin tapa ajatella asiaa ja, ja, ja, ja, ja siis sisältää sen jutun, että, että, että, että markkinoiden korostaminen sillä tavalla, että se samalla edellyttää kollektiivista ja julkista sääntelyä. Luulen, että se on jotain samansuuntaista, mitä, mitä, mitä tässä, tässä argumentissa, niin kuin, kuin mitä Juhana Vartija niin tuossa vai toista näkökulmasta toi esiin. Sitten tästä, tästä ajankohtaisesta muutosta muutama puoli. Sitä tuntuu, että kuitenkin tässä markkinoiden korostumisessa viimeisten vuosikymmenen aikana on, on semmoista uutta, joka, joka, joka nimenomaan muutoksena vaatii, vaatii, vaatii pohdintaa. Siis globalisaatioon liittyvä tuotteista. Siis kilpailukyky sinänsä on kaikkia muuta kuin uusi kysymys Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Se, se on, se on, tuota, se on, nää, se on ollut tärkeä asia. Mutta globalisaation myötä niin kilpailukyvyn uudet merkitykset on tullut tärkeiksi poliittisen agendan määrittelyssä. Siis nimenomaan se, että kilpailukyky on ikään kuin toimintaympäristön kilpailukykyä globaalissa talouskilpailussa. Kansallisen yhteiskunnan eräänlainen tuotteistaminen, brändääminen tässä toimintaympäristön kilpailussa, toimintaympäristömarkkinoilla. joka jollain tavalla tuottaa tuotteistamisen läpäisyvoimaa ylipäätään yhteiskunnassa. Vie mistä alueille, jotka, jotka aiemmin oli voiton tavoittelun ulkopuolella. Jotenkin sen julkisen vallan hoitaman yhteisyvän piirissä tai sitten yksityisen elämän piirissä. No, liittyy kuin julkisen ja yksityisen rajan liudentuminen sekä tämmöisenä kuin merkityksen julkinen, julkinen valta markkina, mutta myös tässä, tässä, tässä niin kuin julkinen elämänpiiri, yksityinen yrittäjyyden eetoksen laajentaminen myöskin niin kuin palkkatyö, palkkatyöllä elämisen piiriin, siis sen morviston ajattelemiseen, johon liittyy se, että se ajatus työntekijää heikompana osapuolena sääntelevästä kollektiivista julkisesta sääntelystä menettää, menettää voimaa. Ja, ja tietysti tästä tuotteista, mistä on esimerkkiä myös se, että, että pohditaan kovasti, että miten hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmän toimintoja ja käytäntöjä voitaisiin tuotteistaa vientituotteiksi Suomessa. Jolloin jos hyväksytään se, se tuota, tämä Espin Andersin dekommodifikaatioteesi, niin silloin tullaan tavallaan siihen, että miten kommodifioidaan dekommodifioivia käytäntöjä tavallaan. Vaikea, vaikea jollain tavalla hyvinvointi, kansallisvaltion tehtävissä, hyvinvointivaltio ja kilpailuvaltio kahtena puolena näyttävät, näyttävät tota, ö, ö, niin kuin kytkeytyvän ja, ja sulautuvankin toisiinsa. Siis hyvinvointivaltion pelastaminen on suosittu perustelu kilpailukykyä vaalivalle politiikalle. Toisaalta hyvinvointivaltiota puolustetaan ja perustellaan kilpailuetuna sitä kautta, että sosiaaliset turvaverkot, riskien tasaaminen, mahdollistaa taloudellista toimeliaisuutta, hyvinvointivaltio luo tietoon, osaamiseen, innovatiivisuuteen perustuvaa kilpailukykyä, sosiaalipolitiikka voi toimia eh, niin kuin erityisesti EU-piirissä suositut käsitteet eh, kuuluvat tuottavana tekijänä ja sosiaalisina investointeina. Ja että sitten tähän sosiaalipolitiikka on myös niin kuin jo jotenkin olemukseltaan, mutta vielä kun sitä suunnataan erikseen, niin se on niin aktivoivaa kun hyvinvointivaltiota muovataan täyttämään kilpailuvaltion tehtäviä. Se voidaan kysyä, että miten pitkälle hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmän tasa-arvoperiaatteita on mahdollista perustella kansallisia kilpailuita. Enkä mä tähän vastaa, mutta, mutta lopuksi vaan ihan viimeisenä se, se kysymys, että mi, miksi, miksi tämä kysymys tuntuu mielekkäältä kansallisella hyvinvointipolitiikalla on ensinnäkin yhä selvemmin ylikansallisia edellytyksiä, jotka liittyvät siihen pääoman, omien ja työpaikkojen liikkuvuuteen eri tavoin. Ja, ja siihen, että, että, että esimerkiksi siihen, että miten verokilpailu voi uhata hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Että jos ei niin kuin ihan puhtaisen kansallinen hyvinvointipolitiikka edellyttää jotain ylikansallisia ratkaisuja, ylikansallisia politiikkaa. Sitten se, että hyvätkään vastaus kansallisen kilpailukykysymykseen eivät näytä riittää vastaaviksi moniin semmoisiin kysymyksiin, jotka ovat yhä enemmän kuin ylikansallisia. Kysymykset itsessään, kysymykset demokratiasta tai kansalaisuudesta tai, tai yhteiskunnasta tasa-arvosta, elämän ekologisista ehdoista. Ja sitten vielä se, että vastaukset kansallisen kilpailukyvyn kysymykseen eivät oikein näytä riittävän vastauksen myöskään talousjärjestelmän toimivuuden ongelmiin. Talouskriisi on jotenkin viittaa siihen suuntaan. Euroopan unionin asema ja merkitys on tässä aika avoin. Voidaan kysyä, toimiko, toimiko se, se tuota, eu päätöksenteko globaalien finanssimarkkinoiden vaatimusten välittäjänä kansalliseen politiikkaan, kansallisen toiminnan rajoitteeksi. Ja mikä, mikä tästä, tässä sitten on Euroopan integraatio ja kansallisten poliittisten järjestelmien demokraattinen legitiimiys. Kiitos. esityksestä. Voitaisiin ennen yleistä laajaa keskustelua, voisin kysyä Johanna Vartijan, jos sulla haluatko tähän kommentoida heti jotain sinun nostamia esiin, esiin nostamia asioita. Ehkä jos mä voin ohjata, ellei spontaanisti, mulla on ehdotuksia, mihin erityisesti voisi tulla. Tota, itse asiassa tämähän ei ollut kovin poikkipuolinen suhteessa siihen, mitä sanoin. Että musta se, mä lisäisin kyllä tähän siis kun sä näet tämän kilpailukyky ja sen keskustelun keskeisenä, niin täältä meidän ammattikunnan parissa se on kyllä tämä julkistalouden tasapaino, joka on se iso ongelma, koska kaikki Euroopan maat on vanhenemassa ja sillä tavalla niiden julkistaloudet on menossa konkurssiin pikkuhiljaa. Ja tämä työn tarjontapuhe on niin kun, kun näkökulmasta se on yritys pelastaa julkistalouden tas tasapainoa, mikä on onnistunut muissa Pohjoismaissa jo paljon pitemmän. No ei tuohon ole mitään vastaväittelyä totesin, vaan sen, että, että tarkastelin tätä hyvinvointivaltion näkökulmasta, on se tuotteistamisen teema oli tässä on tässä keskeinen. Jos mä, jos mä poimin tästä jotain, mitä mä en tässä suoraan itse ajattelin, kun kuuntelin sun esitystä, ja, jotka niin, tuli sitten tässä niin kuin Paulin esityksessä. Siis oikeastaan nämä kolme kolme teemaa, joista yksi on tämä verokilpailu rahoituspohjan uhkana. Eli siis tämä, kun meillä on vapaat pääomamarkkinat ja se, se että meillä on niin kuin kansallisesti selvästi, niin kuin, oikeastaan tässäkin on kaksi ulottuvuutta, jos on yksi, että pyrkimys kontrolloida finanssivirtoja, mutta sitten meillä on niin kuin, tästä pyrkimyksestä huolimatta, niin näyttää siltä, että suure, suuri osa niin finanssisektorista, jolla on yhä enemmän merkitystä, niin, niin ne, ei edes pystytä kontrolloimaan. Ja sitten siinä määrin, kun pystytään kontrolloimaan, näyttää, että se kontrolli on, on kuitenkin niin haavoittuvasta, koska ollaan koko ajan siinä kilpailussa, jossa muut, muut ikään kuin tällaiset kansalliset valtiot tai muut systeemit pystyy tarjoamaan niin kuin sellaisia etuja, joita ei pystytä. Tämä on yksi teema, josta olisi kuulla, niin kuin siis tavallaan tämä, että, että jos on oikeasti niin kuin, nyky, niin kuin ne uusklassisen taloustieteen näkökulmasta hyvinvointivaltio on onnistunut systeemi, niin miten sitten tähän haasteeseen sitten, miten näissä on. Mutta sitten, sitten ihan eri tasoinen kysymys on, joka on niin kuin, laadultaan ihan eri tasoinen kysymys, jota nykyään siis isot kansalaisryhmät esittää ja, ja joka niin kuin, herättää paljon poliittista, poliittisesti niin kuin asetelmat uudestaan on, on tämä, mikä tiivistyy muotoiluun. Se tulee, tuli Paulilla esiin ekologisuutena, mutta se tiivistyy muotoon esimerkiksi, että kasvu, niin kuin rajaton kasvu rajallisella maapallolla. Että miten, miten hyvinvointivaltio voidaan ajatella, että, se, että miten me voidaan ajatella, että me kasvetaan rajattomasti tilanteessa, jossa, jossa kasvun rajat on jossain mielessä näköpiirissä. Mutta jos mä pyydän näistä vielä jotain kehittämistä. Muuta, joo. Okei. Tuota, ensinnäkin tästä verokilpailusta, ja, niin se, sitä mun mielestä liioitellaan, koska nämä isot veropohjat on kotimainen työ ja kotimainen arvonlisävero. Ja ei, me ei olla sellaisessa tilanteessa, ettei näiden suurten veropohjien avulla, plus sitten vähän enemmän maata ja kiinteistöjä verottamalla, niin kyllä me tämä onnistutaan rahoittamaan, jos me pidetään työllisyysaste riittävän korkealla. Ja meillä niin kuin Ruotsi ja Norja oli ilman öljytulojakin tällaisessa tilanteessa. Että kyllä se tämä työllisyyspolitiikka on se keskeinen. Ja mun mielestä se iso ristiriita on siinä, että tämä hyvinvointiyhteiskunta on niin äärimmäisen niin kuin individualistinen ja taloustietoinen ja se synnyttää ihmisiä, jotka aivan rationaalisesti käyttää tätä systeemiä hyväkseen. Siis ei, en sano sitä paheksuvasti, sitä on tarkoituskin käyttää hyväksi, mutta ja silloin se meidän yhteenlaskettu työpanos jää vaan vähän liian pieneksi suhteessa tällä hetkellä suomalaisilla normeilla ja eläkeikäjärjestelmillä. Se jää vähän liian pieneksi suhteessa siihen, mitä tarvitaan. Se on mutta se keskeinen haaste tässä. Tämä ö, ekologinen puoli ja ympäristökatastrofia semmoista. Mä en tiedä siitä mitään, mutta mä ajattelen näin, että mitä ympäristö ongelmia, katastrofeja, vaatimuksia, haasteita tuleekin, niin mä kohtaan ne paljon mieluummin maassa, jossa on vahva ylijäämäinen julkistalous. Ja se on nyt mun rooteliani niin koittaa perustella tätä. Ympäristötaloustieteilijä saa sanoa siitä sitten jotain viisampaa, että mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan. Haluaisitko kommentoida tähän vielä jotain? luulen, että tuossa tässä monissa asioissa ollaan, ollaan kyllä sen, sen ongelman äärellä, että, että, että tämä on liittyy aika monin tämmöinen, se on kuitenkin tämä kansallinen yhteiskunta ja kansallisvaltion sisällä, että se on aika, tässä merkityksessä hyvin nationalistinen koko taustaltaan, johon on liittynyt myös se, se esimerkiksi tämän korkean verotuksen legitiimiys. Ja, ja ne, ne, ne tuota, semmoiset ne piirteet, jotka nyt sitten sanoisin, että hyvinvointivaltio tätä puolta ei ole niinkään nakertamassa se, että, että, että asiat, niin kuin, että jotenkin politiikka tarkastuu, tarkastelut ylikansallistuisi, vaan että se nationalismi saa vähän toisenlaisia muotoja, liittyy usein juuri tähän niin kuin ajatukseen Suomesta kilpailukykyisenä brändinä ja toimintaympäristönä, ja, jolla, jolla on sitten merkityksiä siihen, että mitä on se kansallinen solidaarisuus, johon se esimerkiksi verotus kun mä kommentoida? Yeah, Yeah. Tämä on totta ja tämä, minusta tämä nationalismi on erittäin erityisen voimakasta Suomessa. Se on voimakkaampaa kuin, kuin Ruotsissa ja Norjassa. Ja minusta tämä tulee taas vastaan tässä keskeisessä niin kuin työväenliikettä kaihertavassa asiassa, eli tässä aktivointi- ja työtarjontapolitiikassa, jonka työväenliike kokee jotenkin loukkaavana, että syyllistetäänkö tässä työttömiä ja epäilläänkö kaikkien työhaluja. Mutta se niin kuin vasemmistopuolueetkin omaksuu kernaasti tällaisen niin kuin uusliberaalin kurnuttajan roolin silloin, kun me aletaan puhua maahanmuuttajista. Vasemmistoliiton kansanedustajatkin sanoi eduskunnan, että ei pidä olla naivi, ei pidä päästää tänne sosiaalituristeja käyttämään hyväksi meidän järjestelmiä. Ja eikö heille silloin tulla mieleen, että jos ne kerran ne järjestelmät on niin valtavan avosäkkisiä, että ne houkuttelee tänne sosiaalituristeja, niin ehkäpä niitä sitten käyttää joku kantasuomalainenkin. Tämä on minusta niin suomalaiseen vasemmistoon ilmennyt niin kuin nationalistinen piirre, joka on täällä paljon vahvempi kuin Ruotsissa. Ja mä en tee sen kanssa kompromisseja. Mun mielestä ne todelliset proletaarit on tällä hetkellä niitä ihmisiä, jotka haluaisi tulla tänne, jotka tonkii kaatopaikkoja Filippiineillä tai hukkuu Välimerellä. Ja, tota, sellainen ajatus, että ne tulee tänne sosiaalituristeina, mutta kukaan suomalainen ei sellaisia käytä, se on musta rasistinen. Että, tota, ja itse asiassa on sitten historiallisesti niin, että Tanskassa, jossa tässä aktivointipolitiikassa ollaan pisimmällä, niin se synkkä tosiasia on, että se on se suurempi siirtolaisuus, joka on toiminut siinä ponttimena. Näitä ruvettiin näitä vastikkeellista sosiaaliturvaa, se meni niin politiikassa helpommin läpi, koska sen kohteena oli ulkomaalaiset nyt, mutta tietysti oikeusvaltiossa sen kohteena on oltava kaikki, mutta se maahanmuuttokeskustelu on se, joka on sitä ylläpitänyt. Me ei voida ajatella muuta kuin ihmisiä ihmisinä. Ja työväenliike menettää niin kuin sen vanhan ryhtinsä ja niin kuin aatteensa, jos se ryhtyy nationalistiseksi ja ajattelee, että me ollaan jotain herrakansaa, joka on ahkerampaa kuin muu. Siellä se seuraava puheenvuoro koko keskusteluun, niin mulla musta tuntuu, että on niin sellainen, että mä kaipaan sitä yhtä niin puuttuvaa elementtiä ja, ja se on niin kuin, ollaan tämän niin kuin, ää, talouden kilpailukyky, eli se, että jos verrataan esimerkiksi Suomeen ja Ruotsia, niin, niin koko ajan keskustellaan ainakin Suomessa. Mä en siis ole, nämä on maalit, että mä en tunne mitä keskustella Ruotsissa, mutta Suomessa keskustellaan niin tavallaan julkinen sektori, ää, palkkatyön tai niin työntekijät ja niin näistä asioista. Mutta sitten tulee niin kuin, mun mielestä sellainen mielenkiintoinen kysymys, että mikä on meidän talouden, taloudellinen ja niin kuin teollisuuden todellinen kilpailukyky. Onko se niin johtamiseltaan riittävän osaavaa, onko se kaikilta osiltaan riittävän osaavaa suhteessa siihen kansainväliseen kilpailukykyyn, vai onko se niin, että siitä puuttuu jotakin, että se on loppujen lopuksi se kohtalo onkin se, että pitää myydä Ruotsiin, että saadaan niin kuin riittävästi osaamista siihen kansainvälisessä kilpailussa. Ja, ja tavallaan, jos, jos, jos ei ole kohdallaan, niin silloinhan se, se pohja meillä ei ole kohdallaan tälle hyvinvointivaltiolle. Tavallaan se Suomen ja Ruotsin niin kysymys, että, että onko niin, että meillä on tavallaan niin julkinen talous ja tämä niin hyvinvointivaltio ajattelu on samanlaista, mutta se pohja ei ole yhtä vahva. Eli meillä ei ole pohjaa yhtä samanlaiseen hyvinvointivaltioon kuin se Ruotsissa. mä voin sanoa lyhyesti sen, että tuo kysymys menee niin kuin tällaisen niin kuin teknokraatin näkökulmasta, se menee ohi sen, mihin me voidaan vaikuttaa. Liike-elämä on mitä on. Ja tota, me ei, meillä ei ole vipusimia, olla me jotenkin tehdä suomalaisista johtajista parempia, mutta periaatteessa ne markkinat on kansainväliset. Et musta me voidaan vaikuttaa työnteon kannustimiin ja yritystoiminnan kannattavuuteen. Meillä ei ole keinoja tota, muuttaa meidän johtajia toisenlaisiin suuntaan. Se, että onko miten sitä pohjaa, pohjaa ajatellaan, tietysti Suomi ja suomalaiset on koko ajan tuota vuosikymmenen mittaan katsoneet Ruotsiin sillä tavalla, että, että, että Ruotsi on ollut sekä mallina että varoittavana esimerkkiä eri vaiheissa, mutta että kyllä, kyllä ne, viimeisten vuosikymmenen aikana tässä hyvinvointivaltiokehityksessä on selviä eroja siinä suhteessa, että esimerkiksi Suomessa julkinen koulutusjärjestelmä ja on, on, on selvästi, jul, sel, selvästi julkisempi kuin, kuin Ruotsissa. Ruotsissa lähdettiin 90-luvulla enimmäkään friskuulla edistämisen linjalle. Ja tämän tyyppisiä eroja, jotka, joita on tietyllä tavalla, jotka jollain tavalla tuntuu olevan, niin kuin, olisivat niin kuin vastoin sitä niin kuin historiallista perintöä, ja jotka, jos, jos, jotka kuitenkaan, joita on vaikea sanoa, että kumpi on hyvä ja kumpi paha. Jonkin verran puheenvuoroja pyydetty Tässä on hyvä avaus tämä edellinen puheenvuoro. Mun mielestä tämä puuttuva elementti on enemmän se, että eikö, eikö niin kehitys maiden kehittyminen ole uhka meidän hyvinvointivaltiolle siinä mielessä, että niin minä ää, rationaalisena kuluttajana olen tietenkin huolissani siitä, että esimerkiksi mun lapsenlapset ei voi ostaa ilmeisesti ruotsalaisen vaateketjun Hennets et Mauritsista kahdella eurolla teepaitoja. vai onks, en mä tiedä, onks, mä voi olla ihan tosi väärässä, koska mä nyt oon vaan opiskelen. Mä en kykene näkemään, miten kehitysmaiden talouskasvu voisi olla millään tavalla heikentää meidän asemaa. Eikö lu luonnonvarat on kuitenkin niin kuin rajalliset? Joo, mutta talouskasvusta yhä pienempi osa on niin kuin luonnonvarojen ekstraktiota. Talouskasvu on enimmäkseen sitä, että se voi ajatella, että sulla on niin kuin samat ruoka-aineet kuin ennen, mutta sulla on parempi keittokirja. Sä saat maukkaampaa ruokaa siitä, vaikka sä et ota luonnosta enemmän. Seuraava, puheenvuoro. Mä oon kyllä pyytänyt jo monta kertaa laskentaa, että antakoon ei voi pitää yhdistä tasa-arvoa. Täällä on paljon pyydettyjä puheenvuoroja. tasa arvoa Joo. Niin mä olisin kysynyt siitä vielä, että sä sanoit, että jos työmarkkinat tarpeeksi joustavat ja palkat pysyvät alhaalla, niin silloin työtä riittää. kuin valmiille valmiita, te tuota, kuinka pitkälle olette tuota valmiita viemään sitä, että mennäänkö niissä palkoissa sitten johonkin sinne Kiinan tasolle, että me voidaan kilpailla kiinalaisten tehtaiden kanssa, jotta se työ ei siirry sinne, vai missä se menee se raja? On, Onko tämä mulla? Joo. Joo. Tuota, ei missään tapauksessa. Siis, kysy, jos tulee lisää työvoimaa työmarkkinoille, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, jos me tutkitaan vaikka tutkitaan niiden reformien vaikutusta, joita Ruotsissa tehtiin 2007, jotka työsi paljon lisää ihmisiä työmarkkinoille. Eihän se tarkoita, että palkat laskisi. Se tarkoittaa, että palkkojen nousu muutaman vuoden ajan on pikkusen hitaampaa. Ja se, että meillä on korkeammat palkat täällä niin, tota, kuin Kiinassa, niin se johtuu siitä, että meillä on paljon korkeampi tuottavuus täällä kuin Kiinassa. Mutta jos me halutaan tota, lisätä työllisyyttä, niin silloin täytyy saada aikaan sellainen sopeutumisvaihe muutaman vuoden ajan, jolloin palkkojen nousuvauhti ei täysin tyhjennä sitä tuottavuuden nousua. Ja tällä tavalla markkinatalous toimii. Kun tulee paljon lisää ihmisiä työmarkkinoille, palkat ei juuri koskaan laske, mutta ne nousee tilapäisesti vähän hitaammin. Sitten ne nousee taas nopeammin sen jälkeen. Mitään tällaista dramatiikkaa ei, jota sä luonehdit, ei ole olemassa. Eikä tule. se sitten, että ne ei lähde työt sinne Intiaan ja Kiinaan, jos se pidetään samalla, samassa palkat? Että ei me, ei palkat ei ole semmoinen, jota voidaan mitenkään kontrolloida. Ne, me ollaan markkinataloudessa. Ne sovitaan työmarkkinoilla. Se, mihin voi vähän vaikuttaa, on työmarkkinajärjestöjen tulosopimukset. Ja se mun suositus olisi, että ei tehtäisi yleiskorotuksia ennen kuin työttömyys on laskenut vaikka 5 tai 4 prosenttia. Se ei tarkoita, että palkkojen nousu loppuisi. Ne nousee sitten markkinaehtoisesti, jolloin sinne jää vähän enemmän tilaa työllisyyden kasvulle. Että sun palkka kehityksessä tulee olemaan ihan erinomainen sun <laughs> Joo, kiitos erinomaisesta tuota, esityksistä. Ähm, jotenkin tässä ajassa kuitenkin ehkä tässä poliittisessa keskustelussa niin tämä niin vapaus äh, valittaa ja vastuu itsestään on hyvin voimakkaita äänenpainoja ja kuitenkin aika usein sitä haastaa ehkä molemmissa esityksissä aika vahvasti esillä ole hyvinvointivaltion lähtökohdan riskien jakamisesta ja että monia asioita kannattaa ja on tehokasta tehdä tavalla, joka ei tavallaan osa tätä vapauden valita vastuu itsestä retoriikkaa. Ja mä olisin kysynyt, kiinnostaa molempien näkemykset ehkä kahdesta konkreettisesta sektorista. Pauli Kettunen tosiaan vähän mainitsi tätä koulumaailmaa, jo tosiaan on niin kuin mark, tuotu, niin kuin markkinaistettu esimerkiksi meidän länsinaapurissa toisella tavalla kuin täällä ja tällä hetkellä käydään aika kipakkaa keskustelua. Tavallaan, että millä logiikalla ollaan voitu tähän päätyä koska tuossa Juhana Vartaisen esityksessä oltiin jo, sit, niin kun, tavallaan todettiin, että se on niin järkeviä asioita hoitaa yhdessä vähän kuin rokotusohjelma, tämä julkinen koulutus. Ja en tule itse asiassa Ruotsin keskustelua hyvin pinnallisesti, mutta minusta se on ollut hyvin niin kuin erikoinen valinta, ja kun se ei ole tuottanut edelläkään kauhean todistettavia tuloksia, niin edelleen sitä väännetään, ja nyt niin kuin Britanniassa käytetään Ruotsia esimerkkinä, että mentäisiin samaan suuntaan, su, suuntaan ja niin edelleen. Onneksi me olemme tänne Suomessa selvitäneet vähän eri suuntaiseen keskusteluun juuri näistä epäonnistumisista johtuen. Toinen sektori, jota täällä ei ole hirveästi käsitelty, mutta joka on julkisen talouden kannalta tosi olennainen, on tämä sosiaali- ja terveys. Ja siinä mua ehkä kiinnostaisi erityisesti markkinaliberalisti, fundamentalistinen sosiaalitantan näkemys siitä, että kun näyttäisi siltä, että nyt kun me myös järjestelmää uudistetaan, että meillä on kyllä niin kuin poliittisia voimia, jotka haluaa palotella tarkoituksenmukaisiin kappaleisiin esimerkiksi erikoissairaanhoitoa niin, että se osa, missä tämä niin kuin riskien jakaminen, eli kaikkein kallein osa, kyllä jäisi julkiselle vastuulle, mutta sieltä erotettaisiin semmoinen osa, joka on niin kuin, markkinoille, jossa tavallaan voiton tekeminen on hyvinkin mahdollista. Ja tämmöinen, tämmöinen tavallaan osaoptimointi täällä järjestelmän sisällä itsestäni näyttää tällä hetkellä ehkä aika suurelta riskiltä, joka sitten niin kuin voi joskus myös vähän niin kuin naivilla argumentaatiolla ruveta menemään läpi, että, että tämä on niin kuin järkevää kilpailuttaa, me saadaan niin kuin hetkellisiä voittoja, mutta sitten tässä koko sosiaali- ja terveyskuvassa vie niin kuin väärään tota, suuntaan sekä tavallaan niin kuin talouden tehokkuuden että sitten tämmöistä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Mr se, että, että koulu, koulutuspolitiikan ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä, niin se ollaan todella tuota, sen tyyppisen problematiikan ääressä, jossa, jossa on hirvittävän helppoa tavallaan argumentoida, että, että vanhemmilla täytyy olla oikeus valita. Ja, ja tämä valinnanvapaus tuoda todella sellaisen ääreen, jossa ei ole pelkästään yksilöstä, vaan siinä on sitä hyvin niin kuin keskeisestä niin kuin vanhempien ja lasten suhteesta ja lasten parasta ajatteleminen ja niin, niin edespäin. Jolloin sillä, sillä, sillä joka on ollut esimerkiksi kysymys siitä vaan tässä lähikouluperiaatekeskustelussa tai sitten, sitten tuota, julkiset koulut, yksityiset koulut Ruotsissa. Ja minusta se todellakin niin kuin se, se, tämä argumentaatio tämä, tästä valinnanvapaudesta nimenomaan koulutuspolitiikalla vaatii sitä, että sille kehitetään vahvoja niitä perusteita ja argumentteja, jossa todetaan, että se viime kädessä on nimenomaan niin kuin e- sen sosiaaliseen eriytymiseen ja epätasa-arvon lisääntymiseen ja sekä, niin sekä yhdyskuntarakenteen sisällä että, koulutusjärjestelmän sisällä ja ihmisten niin oppilaiden niin opettajien sisällä johtavaa, johtava tietä. Joo, mä olen, mun mielestä tämä kylmän sodan johtopäätökset on, että markkinatalous toimii <clears throat> yleisesti hyvin, mutta sosialismi toimii terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Tota, ja tämä Ruotsin, mä luulen, että Ruotsissa tullaan ottaa takapakkia näistä koulun yksityistämis- ja markkinaehtoistamis- kokeiluista, mutta se mitä Ruotsissa tapahtuu on yleisesti ilmaus tästä ruotsalaisen yhteiskunnan valtavasta kokeiluhalusta siellä kokeillaan aina sitä, mikä on viimeistä huutoa. Se 70-luvun niin sosialistinen offensiivi oli myös sitä. Siellä siirryttiin melkein sosialismiin. Nyt siellä mennään aika pitkälle kaikissa kunnien yksityistämiskokeiluissa. Mutta Ruotsi on siitä ihana maa, että siellä tehdään sitten valtavasti evaluaatioita ja sitten se poliittinen järjestelmä korjaa kurssia. Me hyödytään siitä, koska me nähdään, niin kuin me voidaan tietysti sanoa, että tämähän kutti, että eihän toi toiminut, mutta me hyödytään siitä, koska me kyetään näkemään, kaikki me, Suomessahan ei kyetä niin rationaaliseen kokeiluun. Täällä on niin, tää on niin konservatiivinen maa ja täällä on niin voimakkaat korporatiiviset intressit, että tämä on paljon jähmeämpi. Meidän kannattaa katsoa Ruotsia tällaisena niin kiinnostavana kokeilunhaluisena naapurina, joka jatkuvasti oppii. Myös se poliittinen järjestelmä kykenee oppimaan. Mutta mä sinänsä uskon myös tähän, että siis koulu, tasa-arvoinen koulu on niin kuin parasta, mitä hyvinvointivaltio tuottaa. Lapset oppii toisiltaan ja tuota, koulujen segregaatiota täytyy yrittää välttää ja se on valtava kasvutekijä ja sosiaalisen liikkuvuuden tekijä. Peruskoulu on tavallaan paras suomalainen saavutus ikinä. Ja tuota, mä olen vähän samaa mieltä tästä sosiaali- ja terveyssektorista. Mä uskon yksikanavaiseen valtiolliseen rahoitukseen. Eli näissä asioissa mä olen sosiaalitanta fundamentalisti. Kaikissa muussa mä olen markkina sitten tuli tuo demokratia ja kansainvälisyys ja paljon puhutaan tästä demokratian vajeesta, jolla sitten syntyy semmoinen epämiellyttävä tunnelma. Niin onko se, onko demokratian vaje niin kuin totta vai onko se nyt Niin, minusta se, että, että jos, jos nyt demokratiaa ajatellaan, niin siinä jollain tavalla ollaan, ollaan vaikuttamassa niihin tekijöihin, jotka, jotka, jotka omaan asemaan vaikuttavat, niin ne, se meidän demokratiakäsitykset on kuitenkin edelleen niin vahvasti sen kansallisvaltion sisäisiä ja ongelmat ovat rajat ylittäviä ja sillä tasolla, jolla ne ongelmat muotoutuvat, niin sillä, asia, sillä tasolla ei ole olemassa minkäänlaisia demokraattisia käytäntöjä. Vaan tarkoitan, että me ollaan itse demokraattisesti päätetty, että me ollaan mukana. Niin. Silloin ollaan tekemisissä juuri se, että, että miten, miten, miten, miten, miten ajatellaan, missä määrin tämä edustuksellinen demokratia on sitten, sitten mitä ovat, ovat niin sen rajat, mitä esimerkiksi muut sen tyyppiset osallistumismuodot, jotka on nyt kansalaisliikkeissä tai, tai, tai tai paikallisyhteisöissä tai, tai globaalissa kanssakäymisessä, siis tämä ylipäätään tämä osallistuminen ja vaikuttaminen asioihin, joka tietysti luo edellytyksiä sitten nimenomaan sille edustuksellisen demokratian päätöksentekoon. Mutta myös sillä tasolla varmaan sitä laajennusta jotenkin tarvitaan sille tasolle, jolla ne ongelmat ovat. Siihen voi lisätä vain sen, että vaan tämä osallistuminen globaaliin talouteen tuo tämän korkean elintason. Tavallaan työttömälläkin on mahdollisuus hifilaitteisiin ja jonkinlaisiin ulkomaanmatkoihin. Ja se on historiallisesti täysin ainutlaatuista siis. Ja se on vaan tämän globaaliin talouteen osallistumisen ansiota. Ja äänestäjät haluaa senkin, sen korkean elintason. Kiitoksia. Olen Anne Metsilä. Teiltä olisin halunnut kysyä ensin, kun kävitte ilmaisua sosiaalinen tasaus. Eikö ole todellisuudessa tarkoittaa teorioissa ja käytännöissä mafiarikollisorganisaation veli ja sisarien herran 24-7 orjuudessa varastaen ja riistäen kaikilta niiltä, kelle jotakin varastettavaa ja riistettävää on sisältäen, niin ajatukset, ideat, tuotokset kuin tuotteet, pyrkien hajottamaan kaikki eritasoiset ihmissuhteet ja ihmisparisuhteet. Teiltä olisin kysynyt, millä oikeudella ja perusteella te katsotte, että yhdelläkään ihmisellä on ollut oikeutta meidän ajatuksemme lähtien tähän nykyiseen hetkeen, missä elämme tässä ja nyt eh, toteuttaa globaalia hyvinvointivaltiota yhteisellä maailmantaloudella, koska kyse on samasta asiasta, mitä kysyin häneltä. Ja mainitsemainen markkinatalous yhteisellä pussilla ei ole markkinatalous, koska markkinatalous sisältää aina valvonnan, terveen järjen ja oikeudenmukaisten lainsäädäntöjen sisällä toimien. Teidän esittämänne puhe mukin huomioon ottaen tarkoittaa todellisuudessa kommunismia, eli anarkiaa, eli natsismia SS, mafian johdosta ja toimesta ja suojeluksessa ja sillä riistetään ja lakkautetaan niin ihmisarvo, ihmisoikeudet, perusoikeudet, sananvapaus ynnä muuta. Totean vielä lyhyesti, että sananvapaus on oikeus ja velvollisuus jokaiselle puhua ja toimia aina ja kaikkialla totuuksien perusteella, ilman mielipiteitään pääosin. Ja sitä kautta toteutuu myöskin mainitsemana demokratia, joka tarkoittaa että kenenkään oikeus ei mene toisten oikeuksien yli. Edustuksellinen julkinen hallinto ei ole demokratiaa, vaan lumerdemokratiaa meillä on ollut tämä kiinnostava keskustelu. Nyt me ollaan käytetty niin paljon aikaa, että tota, sanon sellaisen tiedotusasian tässä kohtaa, että meillä on äh, siis ensi viikon keskustelu, nämä on ollut tähän asti torstaisena, niin ensi viikon keskustelu on, äh, on poikkeuksellisesti keskiviikkona. Ja se on kello... No, normaali aikaa ja niin normaali paikka. Ja tota, nyt mun täytyy luntata, mulla ei ole tässä, mä muistan teeman, mutta tota, Meillä on Leena Rantanen kirkon... Meillä on, meillä on sijoittamisesta. Ja eettinen sijoittaminen teema ja Risto Kirkko ja eettinen sijoittaminen. Eli meillä on Leena, Leena Rantanen Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta ja Risto Saarinen, joka on professori teollisesta kirkosta Tervetuloa ja kiitos paljon tästä keskustelusta. Erittäin paljon kiitos alustajille.